नमस्कार मेरा नाम राहुल है और मैं पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार जिले से हूँ मैंने 2015 में बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी चेन्नई से किया और कुछ वर्ष मैंने एमएनसी में काम किया उसी दौरान मुझे भारत सरकार की कृषि एवं कृषि कल्याण दफ्तर की agri clinic agri business scheme के बारे में पता चला जो कि मैनेज हैदराबाद द्वारा संचालित की जाती है दो में मैंने डार्विन गुवाहाटी से इसका ट्रेनिंग कंप्लीट किया और फिर काफ़ी जानकारी लेते हुए वापस अपने घर आकर मैंने कैटल फीड मार्केटिंग का बिज़नेस स्टार्ट किया मुझे बहुत खुशी है कि उत्तर बंगे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने हाल ही में 25 लाख के प्रोजेक्ट पे 20 लाख का लोन सैंक्शन किया जिस पे नाबार्ड की सब्सिडी भी अंडर प्रोसेस है और हम जो भी कर रहे हैं इस बिज़नेस में उसमें से कुछ हिस्सा हम अपने farmers F P Os F P Cs S H Gs को ट्रेन करने में स्पेंड कर रहे हैं जिसमें हमारे टी डी एम नाबार्ड भी शामिल हैं और मैं बहुत खुश हूँ ये बताते हुए कि हमारा बिजनेस जो है दो करोड़ के आसपास का टर्नओवर अचीव कर रहा है अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे जितने भी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं या फिर उससे जुड़े हुए वो आगे आए स्कीम का लाभ उठाएं और भारत सरकार की जो सोच है कि फार्मर्स के इनकम को डबल किया जाए उसमें सहयोगी बने जय हिंद